badan. pula muka mata sekali selek gitu rebah tiga ekor nak kucing tengok nak ha. ni mata Lapan ribu. berapa mek 10 ha jari kaki panjang pendek panjang pendek jari kaki 10000 nak ha. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Ladies and gentlemen Welcome, performance by Abang DJ. cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya cakap, selalu saya cakap cuy, selalu jaga kesehatan cuy. Oke, seperti biasa kita akan melanjutkan lagi requestan uh, dari teman-teman ya. Ini sudah banyak banget yang kirimkan saya linknya dan setelah saya membuka link-link videonya, langsung saya download videonya di sini cuy ya. Ada beberapa video dari Ustadz Azhar Idrus cuy ya. Di sini kita akan mereaksi lagi ceramah atau tanya jawab di sini kayak kayak eh, kesannya sih kayak tanya jawab gitu ya. Tanya jawab dari Ustadz Ashar Idrus cuy. Ya, jadi salah satu yang menarik dari ceramah agama dari Ustadz Ashar Idrus adalah tanya jawabnya itu cuy. Ya, setelah saya mere mereaksi beberapa video Ustadz, saya baru tahu memang kelebihan dari Ustadz adalah tanya jawabnya gitu ya. Setelah sering menonton video-video Ustadz seperti ini cuy, contoh Ustadz Ashar Idrus yang uh, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang peli ya walaupun agak peli gitu tapi saya banyak mengetahui beberapa yang memang nggak pernah saya tahu sama sekali gitu cuy ya ini sangat-sangat membantu dan di sambil kita membuat konten seperti ini saya pun secara tidak langsung ya saya pun secara tidak langsung bisa belajar agama jauh lebih baik lagi gitu cuy jujur aja <laughs> jujur aja cuy saya memang banyak-banyak harus belajar tentang agama cuy karena banyak banget yang memang belum saya pahami dari segi agama gitu cuy ya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan dua video, langsung aja kita tengok cuy ya. E, di sini durasinya mungkin agak pendek, makanya saya ambil langsung dua video cuy. Yang tadinya saya ingin mereaksi langsung dari channel Ustadz, tapi belum ada respon gitu ya. Saya sudah DM Ustadz langsung, Ustadz Azhari terus langsung, tapi belum ada jawaban gitu cuy. Jadi saya nggak bisa mereaksi video-video yang ada di channel Ustadz kalau nggak ada izin gitu ya. Oke langsung aja cuy, tanpa banyak cakap lagi jom kita tengok videonya. Oke, sini videonya udah siap dan judul videonya adalah Ustadz Azhar Idrus Lawa atau Imam terkena tahi cicak kena sepak. Maksudnya apa ini? To Imam terkena tahi cicak. Oh, tahi. Ini tahi cuy ya. <laughs> Tahi cicak kena sepak. Mungkin kalau kita sudah tengok barulah kita paham cuy. Oke, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy. tiga, dua, satu. Boom. Oke. Baik, ini ah, soalan Pak Semaya. Soalan terakhir pada malam ini. Oh, terakhir. <clears throat> Dulu ustaz kata imam sembah yang tiga rekaat subuh tak wajib ikut. Kalau makmum lupa nak buat apa? Hmm? Ustaz satu ke tiga Oh kalau terlupa gitu ya Kalau kita nampak tahi cicok Kena tu imam nak buat guana Ada orang kata sepak imam itu ha? <laughs> gimana, gimana cerita si imam disepak <laughs> Oh begini ceritanya imam ini <laughs> imam ini terkena gitu ya terkena tai cica gitu ya. Jadi kalau <laughs> jadi hitungannya apa kesannya kayak najis atau gimana ya najis mungkin cuy tai cica gitu ya. Jadi disepak gitu. <laughs> Kejam banget masalahnya cuy. Kok imamnya disepak gitu ya? Kita ulang dulu cuy. Dulu ustaz kata imam sembahyang tiga rakaat hmm, subuh hmm, tak wajib ya. ikut kalau makmum lupa nak buat apa. Ustaz hmm. kalau kita nampak tahi cicok kena tu imam nak hmm. buat guana. Ada orang kata sepak imam itu. <laughs> Ha? Macam mana nak mandi junuk? Oh, ah, memang dia tak banyak tak tahu. Yeah. Bila ustaz nak mari ceramah di Kuala Kangsar? dan umur ustaz sekarang berapa? order dulu ustaz kata imam semayang tiga rakaat subuh tak wajib ikut kalau makmum lupa nak buat macam mana dengar molek-molek subuh dua rakaat ini syariat ya, siapa ya, yang sengaja tambah rakaat haram berdosa besar ah. yang boleh diterima imam tersalah atau makmum tersalah tersalah tak ada masalah oh ya ha? kalau tersalah gitu naik berdiri rakaat ketiga subuh Hukumnya imam itu tak sengaja, imam hmm. tidak berdosa. Makmum pun tak ingat juga, naik juga, makmum pun tak berdosa. Nah, terlupa, tapi ya. bila masa mana kita teringat, masa tu wajib turun semula. Rakaat tiga maliki yaumiddin. Eh, aku tiga dah. Wajib berhenti dan terus turun baca tahiyat akhir. Faham tak? makmum yang tahu dah imam tiga ikut juga makmum tu batal semayang ne? Ha, makmum yang tidak tidak tahu memang tidak batal tak sengaja walaupun setiap subuh mereka akan semayang tiga rekaat kerana tidak ha. <laughs> tapi berat benda kalau tiap-tiap subuh ha. Lepas tu nak kena sepak dekat libung. <laughs> Ha. Itu yang wajib kena sepak. Kalau kita itu. nampak tai cicok kena tu imam, nak ya. buat apa? Ada orang kata kena sepak tu imam itu. <laughs> Ha, dengar gini. molek jangan main sepak gitu. <laughs> Nah, Imam kita, hmm. kita belakang. Kalau imam itu daripada awal tidak sah kadang-kadang. Kadang-kadang imam itu awalnya sah lepas tu jatuh najis. Kadang-kadang lepas daripada semayang dah Baru benda yang tidak sah berlaku Baik masalah jatuh najis Tengah semayang tu imam kopiah bersih Tak ada najis Bersih boleh eh? Hmm? Lepas tu jatuh tai cicok Atas kepala imam. ne? Okay. Maka atas kau mengatakan batas semayang Apabila tidak dibuang dengan segera Kita tengah semayang Tarik cucuk kering jatuh atas lengan baju Kita kena buang dengan segera tanpa sentuh Masih lagi dok batas semayang oh, Jangan yeah. biar lu tak cucuk Aku nak pergi tahayat dulu Batas semayang Nampak? Kena buang Pauran segera Maka itu kalau ya. kita senang dah Darah lutut imam Dia imam tengah baca patih hmm. Kita duduk Gerbuk jatuh tarik tiku So gitu lah tapal lutut imam <laughs> Faham? Nak kata ke ni? nak tegur subhanallah subhanallah nak kata gitu terima tak tu Tuhan Allah tu maknanya tarik cicuk nah kalau tu imam lebih rakaat memang subhanallah ya betul betul nah, dah kalau tarik cicuk tu imam mesti mikir kenapa subhanallah nah, ada salah ke subhanallah subhanallah ah ha, jangan subhanallah dia tak faham nah pergi caranya? ke imam dan buang kopiah dia undur balik No tu. Ni bukan saya reka ulama sebut. Benda ni tak ada dalam hati. Ijtihad. Faham? Ulama fekoh. Pergi, buang kopiah dia. Neh? Masih lagi so. ondo balik. Jangan pula tu imam boleh ambil kopiah, ambil balik pakai. <laughs> Lagi gigi bodoh. <laughs> Ha. Ha gitu. Lagi bodoh. Oh, kopi aku mesti ada najis. Batu orang buang. Okey. Kata kena faham kok imam. Berarti nah, imam juga harus ini paham. Subhanallah, subhanallah. Setahun lebih tak jadi apa. Subhanallah, subhanallah. Tak jadi apa. Nah, itu kalau jenis yang boleh buang. Kalau yang tidak sah daripada awal dah. Hmm. Contohnya kita semayang pada awal tak perasan kata kita khusyuk kejar mata. Rupanya tu imam pakai kain koyong. Oh. Daripada awal dah tak sah. Sebab apa? Daripada awal dah budah aurat. Sah tak? Tak sah dah. Mana? Boleh tegar tak lagi? Tak boleh tegar dah. Kita buka mata tengok. Lah, tu imam kain kau. Yuk, kat punggung. Lu lalang tak bakar. Lubang ada satu tu lubang. Mana? Pungi nampak punggung tu imam. Tu imam duk ngaji. Maka daripada awal tak sah dah. ya kata subhanallah. Kalau kata subhanallah, tu imam tak reti. Dan awak buat ya, kau. Kalau kau yok pada awal. Jangan pergi buang air pula. Ha tu lagi berat. Ha nak buat macam mana? Temang sudah rosak semayang. Uh, betul. Tadi baru jatuh kita buang pongkok. Hmm? Boleh teruskan semayang. Ha ni rosak dah. Nampak kan? Ha. Ha pandai. Apa eh? jawabannya? Duduk mana? Ada ni awak orang mana? Cerah. Mana pandang ah? Ha. Nah, kok macam tak pandai panda. Ha. Mujur saya tak tahu hadiah. Tunggu tunggu ji. Gua enggak paham tadi. Duduk mana? Ada ni awak orang mana? Cerah. ni pandang ah? Ha. Apa? Apa? Pandang. <laughs> nah, kok ha, macam tak pandai panda. Ha. Macam tak pandai. Aduh. Tunggu dulu cuy, aduh. Duduk mana? Ada ni awak orang mana? Cerah. ni pandang ah? Nah, kok <laughs> ah. macam tak pandai panda. Ha. Mujur saya tak tahu hadiah. Biasa saya tanya gini, saya buat hadiah lampu Ha. ha. Makmum yang nak ganti imam ya, pergi duduk sebelah imam. Faham? Ingat imam bila ada makmum mari duduk sebelah, awak sudah rosak. Tak imam ah. ni? Bila makmum ada duduk sebelah, oh makmum aku rosak ah. keluar ah, oke oke oke gue di sini paham cuy Ya, jawabannya kita harus menggantikan imam gitu ya di samping gitu ya. Jadi imam bisa sadar juga gitu ya bahwa ah ada yang salah dari saya ini. Jadi imamnya harus uh, maksudnya keluar dari barisan gitu ya, maksudnya keluar dari barisan imam itu ya. Karena kalau subhanallah subhanallah itu biasanya memang kalau kita tersalah di ucapan misalnya contoh uh, surah-surah yang kita baca itu salah dan atau rakaat kita gerakan sholat kita yang salah barulah gunakan seperti itu ya setahu saya cuy ah jangan bila makmu mari sebelum mu tolok <laughs> <laughs> tak? jadi ke? Macam eh, budak uh, jadi. Jadi kena faham imam. Bukan saya nak ajar imam tak? Bukan yeah, saya ya, nak ya, ajar yeah, imam tak? Ni saya juga pun tak pandai. Faham. Saya ikuti kitab-kitab pekok. Nak tu cara dia. Ha. Macam mana nak mandi junub? Cukup senang. Sailanul ma' ala jami'il badani bin lalu kan ratakan air seluruh badan yang zahir. Nak dengan niat. Bila kita buka pai ujang sekarang banyak pakai pai ujang. Air pun kena kepala kita dulu. Bila kena kepala hadir dalam hati kita mandi yang wajib. Sah. Ha? Kemudian peratalah atas dulu apa semua. Nah, eh, ne segala dan duduk biar kemaluan dubur terbuka. Duduk tinggung yang terbuka kita gonyoh. Faham tak? Ha, kalau berdiri dia tertutup punggung kita. Celah ni tak kena air. Tidak hmm. sah. Bila kita duduk dia fleksibel. Ha, ah, pukul dia. Kena gonyoh. Faham tak? Ha, betul tak? Ni punggung kita kan nampak sini Zohir. Ni dubur. Faham tak? Ne? Bila kita diri tutup. Tutup papan punggung ni tak okay, ah, kena air. Okay, tak sah mandi junub. bersuci kita tidak sah. Bila bersuci tidak sah, semayang sah tak? Tak sah. Ha ni Nabi kata, tanah zahu. Ha, kena bersuci. Yang kena dalam kubur, kih, Saat niat lah. ini baru tahu bersuci, gue, tak pandai. Duduk sekejap gonyoh. Nah, ah, ha, dia dah kan Gonyoh itu digosok. Ada wuduk ya? dah. Tak apa. Gonyoh. Masuk plastik. Digosok. Tak ada masalah. Gonyoh dengan tangan belakang. Tak ada masalah. Neh, ha, soalan terakhir. Nah, ini bukan soalan berapa umur ustaz. Nah, ini bukan soalan lah. Neh, tak ada pribadi. Ya. Umur kita ni berapa? Lah? Nak jawab. Kalau kabur 80 tua sangat. <laughs> Ya, ya. Ha. Ustaz di sini kayaknya 60. Cuma sikit kepada ya. Siti Nohaliza. Ha, ha. ya, ya. <laughs> Oke cuy selesai ya video pertama. Oke kita lanjut ke video yang kedua cuy. Kayaknya memang kalau eh, apa namanya cuma separuh-separuh aja kayak tak puas gitu ya. Tak puas hati gitu ya. Jadi kita harus siapkan yang kedua cuy. Di sini judulnya itu adalah Ustadz Azhar Idrus Hantaran Kawin Mahal. Nah ini yang menarik cuy. Membahas pasal uh, hantaran yang mahal cuy ya. Wah ini Sulawesi banget sih ini. <laughs> ini Sulawesi banget sih yang disinggung ini cuy. Oke langsung aja kita lihat ya video yang kedua cuy. 3, 2, 1. Soalan terakhir mas kawin kau oh, mahal. Susah ya? orang lelaki nak bini. Dah mana soalan? <laughs> mas kawin kau hormaha susahlah orang laki nak bini oh ni curhatan ada soalan? ini, <laughs> ini curhatan para lelaki tak, tak ada soalan ha. jadi gitulah Nabi kata perkahwinan yang paling berkat yang paling murah mas kawin. tapi hmm. tak mboh hak Nabi ni tak mboh nak hak ramah tu nak nak hak ramah hak ramah tu nak naik harga tu hak orang ramah orang ramah ni hak bodoh Orang ramai ni apa jahil. Nah, walakin na aksara nasi la ya'lamu ya'lamu na zahir min al-hayati dunya wa hum min al-akhiratihum Majoriti hak manusia ni, hak ramai ni bapak jahil Tuhan kata. Faham? Nabi kabar ni hak minoriti orang no. Perkahwinan paling berkat, paling murah belanja. Ingat baik yang tok agama mahal tu apa? Kan dia tu suami nak tanggung dosa anakmu. Hmm, betul betul betul sekali. Ingat kita aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Bila kita jawab tu, dia jadi isteri kita, bermakna aku tanggunglah dosanya mulai pada saat sekarang. Kena faham baik. Tok tua kita tu, ayah ngatin perempuan, kena reti tu. Bila menatu mu jawab gitu, mu dak pikul dosa, dia pikul dosa pula. Dan... Saya sudah menikah cuy dan saya baru tahu. Ternyata kita yang menanggung dosa. Apa nak cah mahal ha? Apa nak tolong pikul dosa anak mu? Tahu tak? Ha, hangar ke bodoh orang. Ha? Nah. Dia kan bukan bukan sekali ni je, dia WPT. Katakan kita murahlah RM1000 lah mas kahwin. Tak ada hal dah. Pasal bulan-bulan wi pula dah. Wajib beri pula makan kena ya, beri yeah, dua kali sehari. Sekali makan kenyang. Betul. Dua kali makan kena dua kali kenyang. Kurang pada tu berdosa. Kalau minum, kena beri minum pula sekurang-kurang. Kata kita ni segelah air. Petang segelah pula. Dua gelah. Baju ni ulama kata dua pasang setahun. Daripada atas kepala sampai ujung kaki. Dengan sekah, dengan tudung kot luar, dengan baju kurung, baju dalam, kain dalam, jubah kot luar, pasu sarung kaki, selipar. Dua pasang setahun. Wajib kena bayar. Nah, patut pulang hari-hari makan, patut banyak. Kalau sakit, wajib beli obat. Kalau dah lagi klinik, wajib bagi doktor di rumah. Tak bayar, dosa tak ada piti nak beli rumah wajib sewa banyak kena keluar tu Nah, Ha. Eh nak cah mahal-mahal. Dia tu oh, dia orang gitu belaka. Takkan kita nak buat 4000 orang lain sini kapo ni 8000 belaka. La ilaha illallah. Mengikut apa orang bodoh ramai-ramai. <laughs> dia berlawan rumah ni 10, rumah ni 12. Rumah ni 13000. Hmm. Nah, lain nak tu pada batu. Berapa mek? Sebelah ribu, dua belah ribu. Dah apa? Dia gini, dia hafal Quran 30 juzu. Lepas tu tamat ngaji sinak sunang sitah. Kenapa? Alpiah Ibn wali ingatlah dalam dada tu. Nak, ah, boleh tahan kira. Deh, ni apa? Sehingga atau lebih. Kau cip tengok. <laughs> ribu. Nak? Hmm. Basuh keting, tak cuci, hek nipah tak boleh, nak beza, istihadah pun tak keting, nak beza. Asal tu tubik darah, tepek. Tengok tak ada, biung lepoh lah kot tika. Asal tubik darah, tepek. Tengok tak ada, biung kot tika. Nyanda bahan atas kepala posmen. Ha. Hukum tak keti. Asal merah, tak, tak, tak semayang. Asal merah, tak semayang. Tak, bodoh ke cerdik? Bodoh tu, tak keti kot. Dah bodoh, takkan sepuluh ribu. Ha, seribu sudah, ha. Itulah. <laughs> Ha. Sepuluh ribu ni pandai belaka. Jahit boleh pandai. Baju Melayu. Jumpa. Murah. Baju kemeja. Boleh buat segala jenis pakaian. Sepuluh ribu belanja mas kahwin. Kuih. Kuih tradisional. Akok belauk. Tarik itik. Tarik minyak. Kuih koci. Nampak? Boleh belaka. Sip agang. Sip kabu. Sip minyak. Sip biani. Sip tandori. Gerti belaka. Nak ketok sepuluh ribu. Nak. Ha. Sulang boleh. Tikang leher boleh. Jelujur pandai kostis pandai boleh buat bergetuk betul pulak boleh gubah bunga oh baru padang ribu. <laughs> nah padan, baru ah, comel pula muka mata sekali selek gitu rebah tiga ekor nak kucing tengok nah ha. <laughs> ni mata beleh ribu. berapa mek 10 ha jari kaki panjang pendek panjang pendek jari kaki ribu. nah <laughs> ah. Bukan kita nak ini tapi kita ada pandang batu. Tak reti bak pekoh semayang, tak reti hukum semayang, tak reti hukum imam tokoh dengan hukum Islam. Nak letak 10 ribu. 1000 ribu Nak nak perempuan ni atau bik oleh diploma, hak ni ijazah, tak pandang benda. Nak tengok pada buku resmi saling jangan hak kutip dalam tenik-tenik hak tulis-tulis. Tengok iwat ketuk lelaki dia. Jepuk. <laughs> Wak jepuk. <laughs> Wak jepuk 1000 dah mas kawin. Nah. Ha. Kalau hak sepuluh ribu ni, untuk laki tak panggil nama, ketuk meja. Berlarinya, tengah basuh, tendang masih masuk, berlari kat tu lelaki. Tu 10 ribu, betul tak? Sepuluh ribu. Kita makan nasi dia pipin tangan ni. Kita balik kerja di pipin dah, dia tunggu kat pintu. Kalau kita naik kereta dia tolong buka pintu. Perempuan hak sepuluh ribu. Hak mas kahwin mahal. Baru puas hati, kita berhenti tak nak berhenti kereta tengah jalan tu kena itu ni. Faham? Tolong buka. Ah, ha, ambil ni, briefcase ni, big yes bomb waktu be. Piping tangan untuk lelaki. Kalau nak pakai motor buruk, tolong tokak, tolong cabut topi. Tolong bawa supik lenyai waktu be. Nah, ha, tu piping, sila naik bang. Nampak? Sila makan bang. Bawa pergi ke kursi, terik kursi, biar lelaki duduk. Jangan terik jauh enggak, takut luling pula. Maknanya duduk molek, disilakan makan bang kalau mana-mana rasa tak kena terlebih masing terlebih tawa saya minta maaf saya bagi pula di lain kali dia cerita laki kecak dulu baru kita rasa tok laki dah ambil kacang kita tak akan kacang tok laki dah ambil ayam kita tak ambil ayam oh tu 10 ribu nampak pagi sesuai dengan ini cuy sesuai dengan harga gitu ya kalau kita bahas kalau ustaz cakap seperti itu berarti kalau memang mahal ya tunjukkan bahwa memang kamu mahal gitu ya Pagi kita bangun tu tuala dia dah bila kati. Lepas gigi duduk dah atas beru. Sipang ngadak bilik air. Faham? sepuluh ribu. Gua <laughs> setuju. Ha. Harus. Oh, gitu puluh aku bayar. Nah. Ha. Ni dok kita nak tidur. Ah. Orang nak perempuan ya. hak mahal-mahal yeah. Dia panggil hak harga mahal. Yeah. Kita nak masuk tidur dia tanya, abang masuk kau berapa? abang nak masuk kos 10 kos 9 dia masuk dah kebah tempat tidur oh ni dok leh ni ni dok kena dah ni kemarin yang pakai dah selimut ni tukar selimut cadar ni cadar ujung cadar dengan pat ngelata ukur ni suka air biar sama batap betul molek kebah kebah kebah letak molek macam dalam hotel hmm. kan tengok hotel kan bersih kan? ha ujung selimut biar sama kaki nak jangan biar dia sebarang bau bunga-bunga mela tu kutik-kutik-kutik atur kat atas batas bawah batas mayang daun pandang ni eh. faham ha. Sepuluh ribu Neh, ni tu laki masuk tak malang tembah dah suri tak kawan tu mahal dah tadi telur dengan kulit-kulit telur makan Neh, nyek mek mek dah masuk tengok labu-labi dua jam Neh, ha. dah lah tu letak pulak belakang atas katik menambung tu laki tengok benda pelayar atas katik nak ha. dengan pasirnya cari batal nak tidur tengah hari tak dok. Bali nak tiga tengah hari letih ingat cari batal tak duk. Batal jatuh tanah nak main gocoh ni. Lah. Ha, Gagal-gagal bawah tu cari selimut bahan tai kucing. Neh. Allah ni macam mana tu kata kalau kita betul-betul harga mahal biar mahal sungguh. Macam kereta nak jual. Nak jual kereta kacil. Dia nak jual apa? Gini ah kita nak jual dalam 140,000 ah. Siapa dia nak beli? <laughs> Nah, tak pandang batuk ah. Nak jual ratus ribu biar kereta molek tengok Allah Ferrari. Satu waktu sudah ada dia Ini rusak ni. Dok ni nak jual 80 ribu. Nah, dia pada waktu jadi kat kita nak kacung ngate di sini, dok tinggi ke harga dah sepatu sejak kita mesti berapa pas kali? Berapa pas kali? Lama itu Pak, hebat. Hebat dia kalau hebat dah sini. Enggak terlalu jelas ini, Cik. Ini. gantung aja cuy ya. Uh, saya pikir tadi tuh durasinya masih panjang kalau audionya seperti itu. Saya nggak terlalu paham gitu ya. Oke cuy, itulah tadi uh, requestan korang cuy. Masih ada di sini beberapa video yang saya download yang korang kirimkan linknya. Belum saya ini, saya ambil dua di sini cuy karena durasi nggak nggak baik juga kalau terlalu panjang gitu cuy ya. Dan uh, banyak yang saya tahu di sini cuy ya tentang yang paling paling paling pertama itu video yang paling pertama itu yang paling menarik sih menurut saya. tentang mandi mandi tadi cuy ya mandi kayak mandi wajib gitu ya dan apalagi cuy masalah imam tadi cicak ya <laughs> tai tai cicak yang jatuh gitu ya bukan di di sepak tadi kaca <laughs> yang cakap bilang di sepak gitu ya ternyata enggak gitu ya bukan di sepak atau di ini cuy subhanallah bukan bukan bukan dicakap uh, subhanallah gitu ya, bukan macam itu cuy ya kita lebih menggantinya langsung atau membuang bisa bisa ternyata cuy kita ambil ini terus dibuang gitu ya Oke, itu menarik ya. Banyak hal-hal yang memang dalam agama itu yang belum saya pahami gitu, cuy. Dan setelah melihat video-video seperti ini, saya mendapatkan pengajaran lebih dan itu sangat mahal harganya, cuy. Saya belum pernah dapat apa namanya pengajaran-pengajaran seperti ini sebelumnya, cuy. Ya mungkin karena baru kali ini saya juga ingin belajar uh, sedikit tentang agama gitu ya. Jadi nggak bisa dipungkiri lah cuy ya karena kalau kita banyak-banyak belajar agama mungkin bisa membuat karakter kita itu jauh lebih baik gitu ya. Yang tadinya karakternya Uh, apa namanya karakternya nggak baik bisa jadi baik karena kalau patuh tentang ajaran-ajaran agama gitu cuy ya karena ajaran agama kita itu memang benar-benar banyak manfaatnya gitu cuy Oke dan terima kasih ya sekali lagi dan kalau korang masih punya video-video menarik tentang Ustadz korang bisa kirimkan uh, videonya di Ya, Instagram yang saya punya. Nanti saya buka videonya langsung di PC saya dan saya akan download video-video itu cuy supaya nggak eh, saya lupa gitu ya karena kalau saya sudah buka di Instagram eh, Instagram biasanya tuh saya lupa oh ini video judulnya apa lagi gitu ya jadi saya selalu download video-video yang memang teman-teman sudah bagi gitu cuy dan di sini sudah banyak banget saya nggak tahu yang mana yang dulu yang dikasih yang mana enggak gitu ya yang pastinya saya akan coba untuk reaksi satu persatu gitu cuy ya oke terima kasih Dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan thank you next, thank you next, dan thank you next. Bye.